sarkas, gue sarkas, ditarik kanan guys, awas tabrakan, awas guys, awas ini guys, awas guys, mau ke tengah guys, wih, ini dia guys, sabar sabar sabar. Hmm. Woi. Woi. Woi woi woi woi awas guys. Awas guys. ya, teh pelan. sini sini. Kanal nih guys. Kita bawa ke sana guys. Wow, besar guys. Mantap guys mantap guys tahan guys yang sampai lepas guys wuih, wuih, wuih, Wuih. besar guys Wuih. dua bulan ini berapa kilo guys panjangnya